chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Hanna, tu corana favorita y bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante, muy divertido que muchos de ustedes me han pedido hasta ahora hice varios videos de tutorial de maquillaje o rutina de maquillaje y siempre ustedes me decían que pruebe un maquillaje latino, americano, algún maquillaje así fuerte. Y la verdad es que casi nunca en mi vida, creo que nunca, había probado un maquillaje así. Pues como ya saben, en Corea más se usa un maquillaje sutil, bastante natural. Hasta hay una palabra que se llama Ku, que es la palabra minimizada de la frase kumindut and kumindut. Esto se refiere a un look súper natural, como que no te has arreglado nada, pero realmente sí estás arreglada. Si traduzco literalmente esta frase, significa como si se hubiese arreglado y como no. La verdad no sé, no tengo las palabras exactas para traducirlo, pero es algo así. Espero que me entiendan. Bueno, entonces lo que quería decir es que en Corea se usa más, prefieren un maquillaje bastante suave, natural, a diferencia de muchos otros países occidentales y latinos. Bueno, creo que ya están adivinando más o menos de qué se va a tratar el video de hoy. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje coreano y occidental. He buscado por ahí, he investigado un poco los looks occidentales, maquillaje latino, americano y noté que son mucho más fuertes, más notorios, más llamativos, por así decirlo, que el maquillaje coreano. Así que vamos a probar esos dos diferentes maquillajes. En mi cara me voy a hacer mitad maquillaje coreano y mitad maquillaje occidental. Vamos a ver cómo me queda. ¿Comenzamos? Don't change a thing now, there was never trust Don't you say a word cause I've heard it all You were just a pain when you felt it all oh. Something tells me that I won't miss it till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't chicos, eso fue todo por el día de hoy. ¿Les ha gustado o no? ¿Cuál les ha gustado más? Déjenme en los comentarios cuál de los dos maquillajes les ha gustado más a ustedes, el maquillaje coreano o el maquillaje occidental y también cuéntenme si tienen algún tipo de video en específico que quisieran que yo haga, si tienen alguna idea, alguna opinión. Espero que les haya gustado este video, espero que realmente se hayan divertido. No se olviden de darle like y suscribirse en mi canal si aún no estás suscrito. Nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Añón!